Las expectativas o el high son los problemas que comúnmente enfrenta una serie que recién sale o que trae nuevos conceptos o que simplemente tiene una idea diferente a los antes vistos. Claramente esto puede conllevar a desarrollar una trama profunda o una animación sin igual, o al menos eso es lo que espera el público. Entendamos esto como lo que tú esperas recibir de esa serie, basado ya sea en trabajos anteriores, al estudio, su premisa o en muchos casos su mangaka o la web novel. Lastimosamente muchas veces estas expectativas no son cumplidas, pues consideras que la historia daba para más o que comenzó bien pero terminó siendo un anime más de la temporada. Claramente esto es subjetivo, pero muchos estarán de acuerdo que muchos animes decepcionaron. Por eso y muchas más razones, el día de hoy hablaremos de Kawaii Danke Yasei Shikimori-san. un anime en el cual se centra en la relación de Shikimori, la besto waifu de esta serie, y Izume, el coprotagonista tímido y retraído. Es una comedia romántica, por eso no esperes una épica pelea ni nada de esas trivialidades de Isekais. En los primeros episodios veremos las características principales que destacan de estos dos personajes, siendo Shikimori la que lleva las riendas de esta relación, pues ya sea por una maldición del destino o simple mala suerte, Izumi es una persona que vive sufriendo desgracias y accidentes inexplicables. Ejemplo, una vez un camión se chocó con su casa. Y generalmente cuando suceden estas desgracias o conflictos es que aparece Shikimori a defenderlo. En los siguientes capítulos tendremos un episodio de deporte donde obviamente Izumi se lastima, mientras Shikimori la rompe activando el modo Pro Mastercard Super Saiyan Fase Diamante Sensei. Básicamente en esto se basa el anime, en la vida cotidiana de una pareja adolescente donde Sumi aprenderá a confiar en su entorno y a dejar estas inseguridades para así por fin divertirse con sus amigos. en el caso de Shikimori no tendrá un cambio radical, pues es un personaje casi perfecto, y no hablo tanto por animación, sino que es un personaje que ya parece estar desarrollado. Lo único que se tendría que mejorar sería que dejara de ser tan posesiva y que los amigos de Sumi no son sus rivales. Esto sería todo por Kawaii Danke en Ainsi san En mi opinión personal no es un mal anime, pero tampoco es una prueba magistral. Es un anime para pasar el rato. Es una obra con un desarrollo lento y pretencioso, que en ocasiones cae en cliché, sin embargo es un buen anime. Bueno, sin nada más que decir, nos vemos y que Dios te bendiga. Recuerda, no dejes que tus este te limiten al hacer algo. Suscríbete y dale like.